Haji ni sesat. Baik mana orang mengaji sambil berdiri sambil macam tu. Mengaji apa? Itu nasib lah tadi. Yang ni pun masuk je baik. Masuk je baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekka Jadi bagaimana kabar kurang? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Oke cuy, saya baru tahu ya pertanggal 1 kemarin di Malaysia lockdown lagi cuy. Saya baru tahu itu berkat komentar korang di video saya sebelumnya dan saya melihat di Instagram juga cuy. Pertanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 kalau nggak salah cuy. Wah, berarti jangkitan yang ada di Malaysia itu benar-benar parah ya. Sama sih dan di Indonesia, cuman ya di Indonesia eh, kurang tahu sendiri lah cuy ya. Walaupun banyak ya, tapi lockdown itu nggak bakalan ada cuy. Ya bisa di setiap setiap daerah mungkin bisa, tapi kalau satu Indonesia mungkin nggak bisa cuy. Oke cuy, di sini saya akan membuat sebuah video atau konten komedi show lagi. Kemarin banyak teman-teman yang request film Piramli yang judulnya itu adalah Keluarga 69. Tapi saya nggak dapat kualitas HD-nya cuy. Saya sudah mencari kemana-mana tapi saya nggak dapat cuy. Saya nggak dapat yang kualitas HD makanya sambil kita menunggu siapa tahu ya siapa tahu uh, apa namanya ini uh, nostalgia warna membuat yang versi HD baru kita tengok cuy Oke, okay? dan masih banyak kok film-film Piramli yang belum kita react. Kurang bisa komentar aja di bawah yang komentar paling banyak nanti saya akan coba gitu ya oke langsung aja cuy ya di sini saya akan mereaksi musikal lawak superstar lagi cuy yang mana di sini persembahan dari UNI di musikal lawak superstar cuy tapi yang pertama cuy ya bukan yang kedua di sini banyak juga ya saya lihat video-videonya jadi alangkah baiknya kalau kita tengok juga yang pertama cuy oke dan tanpa banyak cakap lagi jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Ini yang pertama saya belum tahu ya Di kumpulan UNA ini yang pertama masih samakah personilnya atau enggak Tapi di sini saya lihat masih ada Atu dan ini Fat ya Tambah pemain, tambah permainan dan tanah kubur Apa salahnya? Kita bersihkan tanah permainan Kalau ada masa kita bersihkan kubur sekali Apa masalah kau? Masalahnya itu kan kubur orang Kubur orang bersihkan sendiri Nanti kubur kita kita bersihkan sendiri Habis kalau kalian mati kau kapan dia sendiri? Kau masuk dalam <laughs> ya, kubur, yeah, yeah. kau keluar, kau masuk balik Apa dia eh, ini? At least kita dapat dua pahala Sini dapat, sana pun dapat pahala ha. Anak-anak tanah saya tidak mau jadi tamak macam kau Kalau mami pahala situ, kau ambil Saya ambil satu pahala di sini saja yeah apa yang kita kita pun tak nak jadi tamak kita pun nak sekali ya kita sama-sama sini eh tak apa lagi <laughs> ni bendera nanti orang lalu bagi kawan satu tau jangan jatuh sebab orang sekarang jatuh semua buat tak tahu je lepas tu siap pijak lagi ha lagi satu yang paling penting jangan terbalik bendera Okey, okey, okey, okey. Eh, eh, eh, eh, dengar sini. Biar otak terbalik, jangan bendera terbalik. Oh, Ya, ya, ya. Okey, masa mereka kita nak tanya tau, masa mereka. Kaya semua saya tahu pasal kemerdekaan. Lagu kemerdekaan pun saya tahu tahu. Okey bagi kita satu. Ya yeah, ya. Oh. Ah. <laughs> watch ya. Ya kena golf. Pung. Tadi. Yang belakang tu lagi Wan Syah, My Heart, korang tau Mario Lagu Wan tu macam tu Ada kencangan, macam ini Ya Di sini. Asyik Suara Fad bagus juga sih Alah, lagi ya. apa lah kau? Dah kita bersihkan nanti lambat. Boleh, boleh, boleh, boleh. Keren tu punya Panda ya. Eh. Oh, masih sama ya, masih Ustaz Ustaz siapa sih? Gua lupa cuy. Ustaz siapa lagi namanya?

Ini satu hantu menjengkelkannya. <laughs> Ulah apa macam ni? Anak-anak ni dari mana? Fly sekolah tu lah. Eh, pula fly sekolah Jadi, ni. Ah, kita hari tu kan, cik patah kena putus royok. <laughs> Oi, tak datang tak kalau kubur tak takut ya. Eh, aku dah benda senang. Macam dalam kubur ni pernah nampak cerita-cerita takut-takut tak pun. Apa dalam <laughs> ya, kubur? Jadi ya. horor. Ah, cerita takut. Ada. Ada. Oh, kali tu pakcik kena gali kubur waktu malam malam tu kita nak simpan jenazah. Ha. Lepas tu, tengah pancing gali. Hmm? Kan, waktu malam kan orang kata banyak benda berkeliaran. Betul. Tengah-tengah gali, ada buaya yang bergerak sendiri. Lepas ah, ah, ah, tu, buaya tu bergerak sendiri, pancing kena ikutkan hati, pancing tak belah lagi. Lepas tu, tapi beranikan diri juga. Pakcik gerakah dia. Woi! Pakcik, kau ni benda tu. <laughs> Ha. Ya. Lepas tu, aku cakap dia. Bawa putih! Malam-malam kau main bayang dia, balik! Ha, pakcik tahu. Kalau putih kita memang betul. Kalau putih cikgu tak nampak dia tau tapi kita tidak hadir. <laughs> eh pakcik dua, pakcik dua je. Tak, sebab mentaliti kita ni. Orang-orang kita kalau kubur je takut. Itulah kenapa. Sedangkan orang tua kita pesan. Kalau lalu kat kubur kena bagi salam. Assalamualaikum ya Ali Diyar. Ah, hmm. salam kalau dia cakap. Waalaikumsalam. Mari sini. Ada siapa?

apa dia ni orang ni okey ke tak ni okeylah lah. kita hmm. kita nak nak kerja cerita kita orang ah, sebab tengok tadi pun pun nak gila tu dah macam dah lain dah ni yalah pasal ni pacik sebenarnya kan kita orang macam pacik hmm. saya daripada kecil dah besar nanti saya nak jadi perdana menteri oh, oh asy perdana menteri jangan nak melayu macam ni eh ha okey kalau ni perdana menteri dan ni apa? Saya nak jadi pengundi. Ha? Masa apa?

Ya, yeah, perwira, perwira. Gila ya. Bukan tentera saja yang boleh jadi perwira ni. Ha. Ah. Kita orang biasa rakyat biasa pun boleh jadi perwira tau. Betul Macam sekali. Ha, dengan syarat dalam jiwa kita ni sayangkan negara kita. Ha. Benar banget. ini antum menjengkelkan banget sih Asik, suaranya Fat keren banget nih cuy Ustadz juga bagus suaranya Itu yang ngeselin ya. Ush, baking vokalnya keren banget. Meu amor. So itulah tadi persembahan dari UNI cuy ya <laughs> ah, Saya nggak tahu mau ngomong gimana lagi tetap aja lucu cuy Tapi kalau menurut saya ya Kalau nggak ada atu di kumpulan UNI ini cuy Ya nggak bakalan ada komedinya cuy Memang spesial banget ya Itu ada di di apa namanya di kumpulan ini tuh benar menonjolkan komedinya cuy. Untuk uh, pesan atau singgungan itu ada di fat dengan Pak Ustadz itu ini cuy mereka bisa uh, apa namanya memberikan secara detail apa singgungan atau pesan yang benar-benar ingin disampaikan ke penonton untuk Atu sendiri enggak gitu <laughs> Atu lebih ke ini cuy ya walaupun ada ya pesan atau juga tapi dia lebih menonjol ke komedinya sih jadi tak nampak banget bahwa itu adalah uh, sebuah singgungan untuk pemerintah lah untuk uh, apalah ya intinya atau ini benar-benar ya nggak tahu ngomong apa Korang bisa komentar di bawah video yang mana lagi yang akan kita react cuy Intinya untuk musikal lawak superstar saya akan usahakan react semua cuy Reaksi semua dan bagi korang kalau ada referensi intinya jangan yang copyright cuy sekali lagi jangan yang copyright cuy sayang sekali ya kalau gara-gara copyright jujur aja cuy kalau memang karena bukan copyright saya akan mereaksi semua